sawal, putanu aniyuklajunautzaual, yuntulaxamalticha putanuyachal, anlaxkuralkan anborregojnin, putanu putanuyachal, waha atlawna, pero putanu yu la yulaxamalticha putanuyachal, yuchayujalisteka anborregojnin, anyujalistaknan lakamalticha, yucha matianicha anyujalisteka xborregojnin, chilaxta uchakani jamapaoil atamin, pusta almispaicha, chihamaxtoich. чи акшни таташто охойча хатабулнич pos amborregonin tachao ay chamo ta almispaich pero yun tuta mispay tuta chao ay watalakatzalni mundo ta almispay an Jesus chincha lima lakstunil pero yun chan tuta lima chaksanil pos atam haumpahli an Jesus hahuni anik lahunaw yucha sawal kidinish maltichikan amborregonin akshin tuka asakmin Chuskan anyo buhla taquilachil wa atlaunan, pero amborregojnin jantuta atla asmatl. Kirin ikmaltich, yu kirin ikimputanui kata atlastuya. Katanuya chi katastuya, chi kalachana hatzin. Anha atlauna yu chuwa minta chaha atlauna. Chi minta hamanini, chi minta halaklilini. Pero kirin minta parali kalitzgot hatzukon. Chili luwi kalitzgot hatzukon. kidini yo oshe katlistak ambo regohnin. Yo oshe katlistak ambo regohnin, tlima ashla asha tsukun. Pero li yu wama patnikan chatapatsay, akshnila tin min an maatili, hamakahuncha ambo regohnin chi hatsalaich. Muntuyo yo katlistaka sawat, chi muntushnawi. An maatili haoicha ambo regohnin, chi tatalaktillach. Anchino lapanak hatsalay, muyucha wayucha ashtatlacha tlakapuan. Kanto ambo regohnin sa walli hatlakapuan. Kirinillo oxikatlistaga ambo regohnin. Chihka mispayyu kinawi. yo uncha kinta mispay. Tacha que mispay an kinpay. Chikinik mispay wachuyuch. Kinin katlima ashlaki atzukonte ambo ni Atumpa ikatlilopalay aliki ni. Yunto ani manat ani lakakurral. Yuncha wacho akatlibina. Chi akinta asmatniya kinchiwin. Walakatamchakata tsukuuya chiwa pumatami yukahliztaqa ankinpaish liyuki limapayni mukirinkma ashla'anki atzukunti paraliajkama altayanancho'ol jantuxamatiki maxtunianki atzukunti waki akstuchakma axla' ikdacha'ani akma axta'li chili akla'icho'ol aniyuch ankinpayi chunchikiltijunil anjudiohnin a'tamta tala'apitzipajli akxnichunchixeta'ajla asmatli Slukan niyo yun sa tanahon. Waloko, siwalak pa siya patamags kayon. Tas ulit akikla ka echa? Pero aliin sa tanahon. Tu siya matiyuwalak pa siya patamags kayon, chunja ka chiwinis. Chus nalayan maks kayon, kahamalakawanis yuwala la stuluon.